Ինչով է օգտակար արթնանալուց անմիջապես հետո քաղցած փորին ջուր խմելը։ Ջուրը հանդիսանում է այն կարևոր տարրերից մեկը, որոնցից բաղկացած է մեր օրգանիզմը։ Ջուրը կարող է կազմել մարդու օրգանիզմի 55-ից 78%-ը, կախված մարդու մարմնից։ Շատ մարդիկ մինչև որս էլ անտեսում են սովորական ջրի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա եւ հաճախակի գերադասում են այն փոխարինել այլ ըմպելիքներով ջուրը հանդիսանում է ըմպելիքների առավել առողջարար այլընտրանքը։ Այդ պատճառով էլ շատ կարևոր է ամեն օր խմել ջուր, որը թույլ կտա կանխել մի շարք վտանգավոր հիվանդությունների առաջացումը։ Շատերը անգամ չգիտեն, թե որքան կարևոր է արթնանալուց անմիջապես հետո խմել մաքուր ջուր։ Դա իսկական բուժիչ միջոց է մարդու մարմնի եւ ամբողջ օրգանիզմի առողջության համար։ Այսպիսով, ինչով է օգտակար ջուրը։ Առաջինը՝ բարելավում է ուղեղի ակտիվությունը։ Այն հիանալի խոնավեցնում է օրգանիզմն ու պահում է բոլոր օրգանները լավ վիճակում։ Ուղեղը օրգան է, որին հատկապես շատ է անհրաժեշտ խոնավություն, քանի որ դա թույլ է տալիս բջիջներին ամրանալ եւ հագենալ թթվածնով։ Երկրորդ՝ առողջացնում է երիկամները։ Երիկամներին անհրաժեշտ է մեծ քանակությամբ ջուր, որպեսզի կարողանան նորմալ աշխատել։ Դա թույլ է տալիս նրանց օրգանիզմից դուրս բերել մեզ նյութոտոքսինները։ Երրորդը՝ բարելավում է մարսողությունը։ Ջուրը հարկավոր է օգտակար նյութերի լուծման ու լավ յուրացման համար։ Մեկ բաժակ մաքուր ջուրը կարող է հաղթահարել աղստամոքսային համակարգի խանգարումները, օրինակ փորկապությունը։ Ջուրն անհրաժեշտ է սնուցող նյութերի լուծման ու յուրացման համար, եւ շնորհիվ դրա նրանք ներծծվում են օրգանիզմ ու հասնում են բջիջներին։ Չորորդ՝ դուրս է բերում տոքսինները։ Օր-օրի օրգանիզմը կուտակում է մեծ քանակությամբ տոքսիններ, որոնք առաջացնում են մի շարք քրոնիկ հիվանդություններ։ Աղտնանալուց անմիջապես հետո ջրի օգտագործումը օրգանիզմին ազատում է այդ տոքսիններից, մաքրվում եւ բարելավում է նյութափոխանակությունը։ 5-րդ. Բարելավում է մաշկի վիճակը։ Ջրազրկման առաջին իսկ ախտանշանների դեպքում մաշկը դադարում է փայլել, սկսում է չորանալ ու թեփոտվել։ Եթե սկսեք առավոտյան խմել մեկ բաժակ ջուր, ապա մաշկը կսկսի փայլել ու կպահպանի իր առաձգականությունն ու ամրությունը։ 6-րդ. Օգնում է նիհարել։ Չնայած ջուրը չի կարող այրել ճարպերը, այն պետք է մեծ քանակությամբ խմել բոլոր նրանք, ովքեր պատրաստվում են նիհարել։ Եթե արթնանալուց անմիջապես հետո խմեք ջուր, ապա քաղցի զգացողությունն այլևս ձեզ չի տանջի, եւ դուք կկարողանաք կարգավորել օրվա ընթացքում օգտագործվող կալորիաների քանակությունը։ Յոթերորդ՝ ամրացնում է մկաններն ու հոդերը։ Նախաճաշելուց առաջ ջուր կամ թեյ ու սուրճ խմելը շատ օգտակար է, քանի որ այն յուղում է հոդերն ու մկանները, որը թույլ է տալիս նրանց նորմալ աշխատել։ Հիսերորդ՝ ապահովում է թարմության զգացողությամբ։ Երկարատև գիշերից հետո մարդու օրգանիզմը ջրազրկված է լինում, և եթե չհամալրել ջրային բալանսը, ապա բջիջները չեն կարողանա ստանալ իրենց անհրաժեշտ թթվածնի քանակությունը, և մկաններն ու գլխեղեղը կարող են վնասվել։ Ջրի օգտագործումը արթնանալուց հետո խթանում է դեպի բջիջներ թթվածնի հոսքը, որը թույլ է տալիս վերականգնվել ինչպես ֆիզիկապես, այնպես էլ հոգեբանորեն։ Ինչպես սկսել առավոտյան ջուր խմել։ Սկզբնական շրջանում դա կարող է շատ դժվար թվալ։ Կարող եք սկսել առավոտյան 1-ից 2 բաժակ խմելով ու աստիճանաբար այն հասցնել 4 բաժակի։ Այն խմելուց հետո սպասեք 30-ից 45 րոպե եւ նոր միայն նախաճաշեք կամ խմեք թեյ կամ սուրճ։ Շատ կարևոր է ջուրը խմել կումկում եւ ավելացնել վերջինիս քանակությունը աստիճանաբար, քանի որ միանգամից մեծ քանակությամբ ջրի օգտագործումը կարող է վնասել օրգանիզմը։ Օրվա ընթացքում ևս ջուրը անհրաժեշտ է, սակայն ոչ շատ, հակառակ դեպքում կարող եք ծանրաբեռնել երիկամները։